Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya Om Sarvasva Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodaya Om Urvasva Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodaya Om Urvasva Tatsavitur Varenyam Bhargo Argo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodaya Om Bhurbhuvasvatat saviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodaya Om Bhurbhuvasvatat saviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo Dievu jūnā pračodājāt. Om Urbuvasvata Saviturvarenyam Vargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Urbuvasvata Saviturvarenyam Vargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Urmuvasvata Savitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Tachonayat Om Urmuvasvata Savitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Tachonayat Om Urmuvasvata Savitur Varinyam Bhargo Argo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Urvuvasvatat Saviturvarenyam Argo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Urvuvasvatat Saviturvarenyam Argo Devasya Dhimahi Piyona Prachonaya Om Urvasvatat Saviturvarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Urvasvatat Saviturvarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो नं प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवास्वा तत्सवितुर्भरेण्यं भार्गदेवस्य धीमहि धियो यो नं प्रचोदयात् ॐ गुर्भुवास्वा तत्सवितुर्भरेण्यं भार्गदेवस्य धीमहि धियो यो नं प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न ॐ उर्भुवा स्वा तत् सविथुरवरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमही धियो नम ॐ उर्भुवा तत्सवितुर्वरेण्यम् तत् सविथुरवरेण्यं धीमहि धियो प्रचोदयात् ॐ भुर्भुभः स्वादचविथुर्वरेण्यं भार्गुवदेवस्य धीमहि धियो नं प्रचोदयात् ॐ भुर्भुभस्वादचविथुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो नं प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गुवदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ गुर्भुःस्वात् चवितुर्भरेण्यं भार्गुवदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ गुर्भुःस्वात् चवितुर्भरेण्यं भार्गदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवस्वा तत् सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो नाव प्रचोदया ॐ मुर्भुवस्वा तत् सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो नावं प्रचोदया ॐ भुर्भुवस्वाथ चवितुर्भेण्यं भार्गुवदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवस्वाथ चवितुर्भेण्यं भार्गोदेवस्य धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवस्वाथ चवितुर्भरेण्यम् भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् Om Urgumasva Tatsaviturvarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Urgumasva Tatsaviturvarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Urgumasva Tatsaviturvarinyam भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व भूर्भुवस्वतत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वतत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वतत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वतत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ Argo devasya dhimahi Dhiyo yo na prachodayat Om Bhuvasvatat Saviturvarenyam Vargo devasya dhimahi Dhiyo yo na prachodayat Om Bhuvasvatat Saviturvarenyam Vargo devasya dhimahi Dhiyo yo na prachodayat Om Bhurbhuvasva Tatsaviturvarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvasva Tatsaviturvarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvasva Tatsaviturvarinyam Bhargo देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं चवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं उर्भुभास्वादचवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् Om Bhuva Svatat Savitur Varenyam Argo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuva Svatat Savitur Varenyam Argo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuva Svatat Savitur Varenyam भार्ग्देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदया ॐ भुर्भुभ स्वा तत्सवितुर्भरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो नं प्रचोदया ॐ भुर्भुभ स्वा तत्सवितुर्भरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमही धियो नं प्रचोदया ॐ भुर्भुवा स्वाथत् सविथुर् भार्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवा स्वा तत् भार्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवा स्वा देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवास्वा तत् सविथुरवरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवास्वा तत् सविथुरवरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वातत् सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वातत् सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ स्वा तत् सवितुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व स्वा तत् सविथुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत् भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ Devasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachorayat Om Bhurguvasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachorayat Om Bhurguvasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि Io Iona pračodajāt, un um burgulā svātāt savi turvariņam, pārgodības jadīmai, Io Iona pračodajāt, un um burgulā svātāt savi turvariņam, pārgodības jadīmai, Io Iona pračodajāt, un um भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि Iujuna Prachurayat Om Urguvasvata Saviturvarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Iujuna Prachurayat Om Urguvasvata Saviturvarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Iujuna Prachurayat ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व भार्घुदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवः स्वा तत्सविर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवः स्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुभा स्वा तत् सवितुर्वरेण्यं हार्घोदेवस्य लीमयी न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुभा स्वा तत् सवितुर्वरेण्यं भार्घोदेवस्य लीमयी रियो प्रचोदयात् ॐ भुर्भुभा भार्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवा स्वात सवितुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहे धियो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुवा स्वात सवितुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुभःस्व तत् सवितुररेण्यं धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भुर्भुभः स्वा तत् धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ सर्वस्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भुर्गुवा तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भुर्गुवास्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्